ask my dad, who happily married for 42 years already, how to choose wisely woman for to marry in Ukraine. Ну, брак такое слово, что-то мне оно не нравится. Брак это брак, ну, Mm -hmm. как бракованная деталь туда-сюда. Ну, мне вот кажется, это тот вариант, что э, вот это гонитьба за красотой. В этом деле торопиться не надо. Don't need to be in a hurry in this. Пешка нужна при ловле блох. They do sex and he asked if I'm not very heavy and she said, uh, and she answered, do you come for sex or you come to me to weight you, you know, <laughs> to find out your weight? <laughs> Don't choose beauty queens because А the может даже и beautiful, третье. beautiful, beautiful wife, it's a second wife. Ah, beautiful woman, it's a second wife. maybe even third. This is Anna's dad. He's Ukrainian and he has been happily married to Anna's mom for 42 years. And this is Dale. He's looking for his future wife in Ukraine. Will Anna's dad be able to help Dale choose his future wife? Drinking samagon or moonshine is part of the Ukraine Christmas tradition and Anna's dad loves his Samagone. How many ladies they'll choose? And let's take a look what they look like, okay? And we get Papa's advice. They're good girls or not good girls. What he thinks and why. Right, my name's Dale and I'm from Down Under and I drive a submarine for a living. So I'd like to share with you my journey from start to end here at Match Guarantee and what I've gone through personally. Let's start at the beginning. I obviously have different goals and expectations to the ladies at home, probably like many of you, hence why you're looking here. After doing a lot of research, I found that this place was very similar to what I'm looking for. So I've just landed in Kiev, I've just flown in from Melbourne. Uh, left Melbourne, it was 48 degrees. That's now zero. So let's see, in total I went on around, it was 10 first dates. They were all incredibly beautiful, so much more than their photos. Their photos don't really do them justice. So the hardest part for me so far has been choosing which one to spend all my investment, all my time with. Uh, compared to back home, yeah, I'm definitely out of my league. Here I'm dating nines or tens. Back at home, I'm probably dating sevens. Let's now take a look at uh, from 1,200 ladies in our database, how many ladies they'll choose. And let's take a look what they look like. What do you think of this girl? Что ты думаешь об этом? Up, thumb up, or thumb down? Туда ниже, блин. Очень плохо, да? No. I was trying with two. Can be. He say, he say. 50-50. Где-то там далеко сильно. Четвертое измерение. Thumb up, thumb down. Переворот. Down. Вверх, That was a вниз, thumbs down. вверх, вниз. А, ну туда. Down. Okay, this one, this one is another down. Okay, okay. Как говорит Иван Васильевич, терзают меня смутные сомнения. Doubt come to his Ну, head. то- Very big doubt. Вот две. Да, А это а? одна и та же. Так. Я понимаю. Ага. Я говорю, что вид угу. вот этих вот так, угу. а вот этих вот так. Two, fo two photos. Почему я сказал, что меня терзают смутные сомнения? That's why you have very lot doubts about her. Because of these two another photos. Ну, мне вот кажется, это тот вариант, что э, вот это гонитьба за красотой. уже была один раз. We pause our story to tell you that we just had an intervention to rescue Dale from his last Ukrainian trophy wife type girlfriend. Вот это тот же самый. Because you're chasing the beauty and it's very difficult. Неискренний взгляд. This one not Неискренний. sincere look. Вот ближе, раз и все. <laughs> Опыт не пропьешь. It's an experience you cannot drink out. No? Листай дальше. Next one. Don't like it. Арина don't like it. Арина don't give it. Very old. Тут пытается выпендривать. Но тут вот нету лукавства, понимаешь? Тут лукавство. Most sincere, Лукавство. So maybe, Тут yeah? тоже лукавство It's best one? Yes, Это from all, best one? Это лучше спрашивать. Ну, мне кажется, что да. По судя по этим двум фотографиям, да. Ну, глаза вот не туманные. Нету мамы. Мама again talk about our cousin, you know? Девочка, to introduce Dale too. they, they say all, it's package two in one, because, you know, mama also would move to Australia. Я просто раньше не думал, что мне там. She is the best for Dale. Вот настолько приятное, что не то, что на 20 гривен сверху дает, а именно вот... She even give Papa tips. Человек нормальный. But she's very good, good energy from her. Yeah. Let's ask my dad, who happily married for 42 years already, how to choose wisely woman for to marry in Ukraine. What? Papa say it's very hard to say, uh, honestly, because uh, when I choose for myself, it's Soviet Union time, and uh, we more was listening to our older generation. We was listen to our parents. Don't. Uh, uh, don't choose beauty queen. Because... Почему? Как сказала моя глубоко уважаемая тетя... How said my aunt? Красавица – это вторая жена. А может даже и третья. Beautiful wife – it's a second wife. А, beautiful woman – it's a second wife. Maybe even third. It means she will be a cheating wife. Wife. Невест надо выбирать. Из села. You don't want really to choose Но ugly woman. много симпатичных, именно милых, там. cute women. Есть люди Not просто вот... Not but cute, you know, nice, ну, with good personality. Симпатичная душой. And they very attractable by their soul. Real traditional Ukrainian woman. Вот Алина очень подходит. Это сейчас еще. Мама, не замужем. Это что? Мама, зачем а интерпретировать Я бы так, Алина спит. Оставь а Алину в покое. Вместе с этим светом. <laughs> А то они вместе туда поедут, в Австралию, блин. Мама и ты третий туда поедешь вместе с ними, блин. А я хоть отдохну. <laughs> И было чувство. <laughs> Не надо выбирать красавиц, а по мозгам и трудолюбию. Украинки у нас народ трудолюбивый. Он ходит, пример, 42 года в рабстве. Нет. Это шутка, конечно. Но мы уже 42 года в, э, в шлюбе. А палки, конечно, иногда, ну, это, надо понимать правильно, у хохлушек э, крови. Yeah. Это слабое звено, которое у них есть в крови и от сердца идет. Да. Yes. Ну, надо жить своими мозгами. Своим... Выслушал внимательно и все сделал по-своему. И все будет вот так. Нема проблем. No problem. Главное не огрызаться. The main, you shouldn't be involved in fight делай вид, что внимательно слушаешь, Make, слушаешь. Uh, like your appearance that Вникаешь you, во все. Very attentively, you listen to everything, you know. А And потом then do whatever пошел и отдохнул себе как хочешь. And do how you want. Rest how much you want. И все. Военный военный у тебя должен быть надежный тыл. Будет нормальный Should тыл, у тебя будет и служба нормальная, и пенсия нормальная. If she has this strong character, then she will be good, you know, housekeeper and everything, you know, everything will be under her control. Трудно, трудно, видно? А, нормально. По чуть-чуть. Сейчас, сейчас. Опа, опа, опа. Это опять хохлядская закуска. А, соленый огурец! Это вообще... А, песня. С огурчиком, виски, віскі. что может быть вкуснее? Ваше здоровье, чтобы все проблемы были решены. Да. So I gave her the flowers and gave her a kiss on the cheek. She smiled and was very happy and we went on our way to our first date. Uh, the date was really good. I was incredibly nervous on the date and incredibly tired, but she made me feel relaxed and at home and she was very friendly and open and incredibly beautiful. So, you know, the tiredness disappeared pretty quick and so did the nerves after a few laughs and a few drinks. Uh, the date went till around 5 a.m. in the morning, so it was a pretty long, good date. Uh, my second date was actually a uni university professor. Uh, she was incredibly smart. She had great English as well. Third date was with a doctor. Once again, very smart. English was very good. There was no issues there. For me, the hardest part was looking past the beauty and actually finding someone who I want to marry and be with the rest of my life. We've been on a few dates now and we have great chemistry, we bond really well, and we both have the same goals and expectations, which is probably the most important part.